ስም ችግር ያለፈ መስለት አወይ አወልፋቴ ናጣዋጋ ካፈር ወደቀ የሰው ስጋ Thank you. ስጋት በላ በሚጥሚጣ ይኸው ምላሱ ላተኮሰው ለሆዱ ኑሮን ተፈጀሰው sen bu sargo do. አርፈው ተቀመጡ። ናምነው ናምነው አይቻለሁ ነዱ ታስሮ ታስሮ ናምነው ናምነው እንዴት ዱላ ይዞ መለመን ይነሰው እንዴት ዱላ ይዞ መለመን ይዘሰው አይኖቹ ታውረው ብርሃኑን ያጣሰው ማምነው ናምኑ ያተን እንጀራ እናንተስ በላችሁ በተራ በተራ ናምነው ናምነው እኛ እንጂ ደረቁን እኛ እንጂ ደረቁን የምንጎሰቁ ሰው እና በወጡ በላችሁ በራሰው ናምነው ናምኑ ያሰው ተሰደደ አገር ቤቱን ትቷን ነው ተሰደደ አገር ቤቱ ትቶ መቼም አይመለስ ከተማ ሰው ገብቶ ማምነው ናምነው ማነስ ማን በልቶ ጠጥቶ ሰርጉ ደመቀ እንጂ ናጨብጫቢው በዝቶ ናምነው ናምኑ ማህበር ደግሰን በዳቦ በዳቦ በጠላ ጸበል ቀምሶ ሄደ ያ ሁሉ ሰው በላን ናምነው ናምኖ ለሰው ልጅ ኃጢአት ነፍሱን ሰጥቶ መራራ ድዋን ተጎጭቶ እርቃኑን ሆኖ ያየነው ለካስ የሞተውን ጌታ ነው። በእርሻ ጎበግበው የጎዳም ሰው ሲሉ ሰምቼ ዙሬ ባየው የእህል ዘር ሞልቷል፣ ችግር የለም አብማ ጌታ ነውን ዘላለም እኔን ወዳጅንም ነው ዘንድሮ ባትወ ኳጥሜ ወላዲተ አምላክ እማምዬ ከደጅሽ መጣሁ ወተትዬ አገር የደጋው ለምለም ሳሩ ለከብቶት ክቶ ነበር ጥሩ በክፍያል ሞልቷ ናይናማ ላይ መጣሁኝ እንጅን በሬሳ ላይ አላጅብም ነው የእንቁጣጣሽ ለት በጠዋትን ህመም ተሰምቶኝ በድንገት አራት ወር ሙሉ እንግዳ ሆኜ ይኸው በጥምቀት ታየው ድኜ እኔ ማዳነኝ ምስኪንም ስደክም የኖርኩ ስባዝንም ማዳን አዳንሁኝ ከቁሞት የጌታ ስጋን በመብላት Mm-hmm. መርግ የታኑበት መርግ የታኑበት መርግ ይሄ ወደ አባቱ ሄዷል በማረግ ሄዷል በማረግ ሄዷል በማረግ አቤቱ ቃልህ ሸክሜም ተቃለለ ሸክሜም ተቃለለ ሸክሜም ተቃለለ ለካስ በግርጃ እንዴት የሚያዋርዳለ የሚያዋርዳለ የሚያዋርዳለ በሰፊው ጎዳና አልኖርም ስባጅ አልኖርም ስባጅ አልኖርም ስባጅ ሕይወት አገኛለሁ በጠበበው ደጅ በጠበበው ደጅ በጠበበው ደጅ ሰው ያሳዝነኛል ለሆድ ሲጠራራ ለሆድ ሲጠራራ ለሆድ ሲጠራራ ሕጉን ለጠበቀስ እምነት ነው እንጀራ እምነት ነው እንጀራ እምነት ነው እንጀራ ደቀ መዝሙር ሳለም ይሉታል ቀጣፊ ይሉታል ቀጣፊ ይሉታል ቀጣፊ ይሁዳ አይደለም ሆይ የጌታ አሳላፊ የጌታ ሳላፊ የጌታ አሳላፊ መጠጥ ምን ያደርግልኛል? ምን ያደርግልኛል? ምን ያደርግልኛል? የዘላለም ሕይወት ተመስቀል ይገኛል፣ ተመስቀል ይገኛል፣ ተመስቀል ይገኛል። ወዮ ልሽ ኮራዚን ወየው ቤተ ሳይዳ ወየው ቤተ ሳይዳ ወየው ቤተ ሳይዳ ከሰዶም ይበልጣል የሁላችሁ ፍዳ የሁላችሁ ፍዳ የሁላችሁ ፍዳ እምባ የዱብ በል እንደ ደፈረ ዶም እንደ ደፈረ ዶም እንደ ደፈረ ዶም እንዴት ዝም እላለሁ የጌታ በግ ታርዶ የጌታ በግ ታርዶ የጌታ በግ ታርዶ ከዚያ ደረስኩን ስቃይ መከራን እየናቀም አወቀ ክብርን ያገኘን በሰማይ ጊዮርጊስ የጽድቅ ፀሐይ ጌታ ሰማት ሊሆን ለሰው ጃብነት ተወለቀለት ለአራያም ከአንስታስዮስ ቴዎብስቲያ በዝናሮ ላጥንቱ ደግሞ ተቀስቅሶ እንደ ምንጭ ፈሶ ስቃይን ያየን በዘመኑ እንደ ጊዮርጊስ የለም ጽኑ ፈለከው ማን አለ ጽድቅን ያገኛት እንደ ጊዮርጊስ ሰማት Thank you. ሰው ሲኖር በጣውት አሳፈራቸው ጊዮርጊስ በሙታን አጥም ዘርቶ ነፍስ Thank you. Uh. Cause ዳኝነት ከተማት መግባት ትምህርት በአደባባይ ላይ ያየናቸው የተባረኩት ልጆች ናቸው። ሀገራችሁ ዝናቡ ጠፍቷት ከሀገራችሁ አታመኑ አደው ሳር የላችሁ ወደኛ ይምጡ ከብቶቻችሁ ምን ቀለባል ከጋጣችሁ آه ጥብስን ይሸጣ ቢሉ ስጋ ጥብስ አየው ባለሱቅ ተኮልኩሎ ስጋ ስጋውን ሰቅሎ ሰቅሎ ሰዎች ያሾፉ ይኸው ለችግር ተሸነፉ። ምን ነበር ሰርተው ቢሞሉት የራሳቸውን ባዶ ቤት Ah. ወዶ ሰላም የናጣው ወይዳዬ እንቅልፍ አሳጣኝ ትርምሱ እርስ በርሳቸው ሲናከሱ ሲያንመላታ አንድ ወንድ ምንም ሳልለው ከቤት ወጣ። ለካስ እንዲህ ነው ጎርመስ እምቢ አለኝ ብለው ተመለስ። ክብርተ ተመስገን ስም በአራት ኪሎና ካዛንቺ ስም ይሸጣል ቢሉኝ ስጋ ጥብስም አየው ባለሱቅ ተኮልኩሎ ስጋ ስጋውን ሰቅሎ ሰቅሎ ዋየን ማሮተት በጓንጉት ደብረን ምረ ዝናዋን ቢናኝ በያገሩ ለጠፊው ዓለም መች ሰሰተች ስጋዋን ጥላን መለኮሰች ጌታ ተመባት ስለ ክብሯን ስልስ ቅዱስን ከግንባሯ Thank you. ደሟ ደርቆ ኃይልና ሞገስ ቢሆናት ጌታ ውራጣቱን እናተባት bıraktın Edad yetekazzum يتمردت من بيوازو توماس بيداسم ደጉን ጌታ እሷ በለጠች ጎኑን ጠብታ ታለመነች ሳታክት ዳቢሎስ እንዲማርላት Oh ክርስቶስ ሰምራ ደጓናት ሙታስነ ሳለች በጸሎት ስታዝን ባየን ማር ወተት በጓንጉት ደብረ ምረት ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተለየ ከናቱ አምላክ ቢባርከው በሦስተኛ ዓመቱ ናምነው ናምነው ገና በለጋ ዕድሜው እያለ ሕፃን ፈጣሪ ለገሰው ዘመደ ብርሃን ናምነው ናምነው አንበሳና አንበሳና ነብር አልተለዩ ከእርሱ በፈጣሪ ትእዛዝ አፈር የላሱ ላምነው ላምነው አኸ አንበሳና ነብር አፈርያ ስላሰን አንበሳና ነብር አፈርያ ስላሰን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስጋውን ጨረሰ ላምነው ላምነው ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለካስ ነበር ስሱ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለካስ ነበር ስሱ አዘይ ሞት ቀረ ዝቋላን በራሱ ናምነው ናምነው ገብረ መንፈስ ቅዱስ አያለው ጸሎቱ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አያለው ጸሎቱ ሙታንን ያስነሳን ከወደቀበቱ ማምነው ቅዱስ መስቀሉ ይፈርሳል፣ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መስቀሉ ይፈርሳል። የቆመበት ምድር ድውይ ይፈውሳል። ናምነው ናምነው ở ờ, khơi ቁጥሩ ቢበዛም የሰው ልጅ ኃጢአት ከአምላክ ተሰጥቶታን የምረት አስራት ላምነው ላምነው ምግብ በሆነ መጠን ነው የሚለብሰው ምግብም ሆነ መጠጥ የለው የሚለብሰው ምሕረት ይለምናል ፈጣሪን ስለሰው ላምነው ላምኑ አካ